नमस्कार मित्रांनो मी आशा तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे ब्लाऊजला अस्तर लावून ब्लाऊज कसा शिवायचा आहे ते हे कटोरीवाला ब्लाऊज आहे तर फ्रेंड्स मी ह्याचे दोन व्हिडिओ बनविलेली आहे एक म्हणजे शेपरेट अस्तर लावलेला आणि दुसरा म्हणजे अस्तर लावून झाल्यानंतर ब्लाऊज पूर्ण कसा शिवायचा आहे हे दाखविले आहे तर फ्रेंड्स मला वाटलं की दोन्ही व्हिडिओ एकत्रित तुमच्यासमोर आणायला पाहिजे म्हणून मी दोन्ही व्हिडिओ हे एकत्रित म्हणजे अस्तर जॉईंट करून पूर्ण शिलाईचा हा मी व्हिडिओ तुमच्यासमोर आणत आहे तर नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर पाहू शकता इथं गळारुंदी तीन इंचाचा घेतलेला आहे कारण हा ब्लाऊज खूपच हेवी आहे म्हणजे बेचाळीस साईजचा हा ब्लाऊज आहे त्यानुसार इथं मी गळारुंदी जी आहे ती तीन इंच ठेवलेली आहे पाठीमागचा गळा हा साडेदहा दहा घेतलेला आहे तर फ्रेंड्स मी आता तुमच्या संगे काही बोलणार नाही तुम्ही व्हिडिओ व्यवस्थित बघा मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे इथं मी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे शेवटपर्यंत व्यवस्थितपणे इथं व्हिडिओ बघा फ्रेंड्स आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट्स करून सांगा तर एन्जॉय करा फ्रेंड्स व्हिडिओ